impossible rubbish for you. For you. I failed you, Just... Kitana. Now I will make amends. A Jade teraz swoje broń. O, rozdział 10 Jade. That is all of them. Bronie. Shotgun? Jaki debil. That is no toy. It belongs to Shang Tsung. We are finished. Return to your post. sobie też znowu przejdziemy jeden rozdział tutaj. Czy dwa rozdziały w tym jednym odcinku. Stand aside. I will see Katana. No one enters the tower. You are an excellent guard dog, Baraka. But you must learn to heal. I do not take orders from you. Round tak. one. Fight! Patrzymy teraz na listę ciosów. Jade ona będzie miała dość mocne ciosy. Rzut bumerangiem? Rzut bumerangiem wysoko kopnięcie cienia. Wow. Wow. Zdrowie. Chodź tam. Kurde, nie broń. SDG. jest DG. Wow, SAG. Thank O, hold snitch! Jade snitch. Kurde, zarapia jak to lubię, tak że teraz tak mocno nawalasz. Ojej. No masz, no, kurde. Nie, nie trafiłem. Chciałem to być tak zdaje, nie potrafię. Zaczyna na mnie. Rozpalnij się teraz. Jade wins wygraliśmy. Zobaczymy znowu na listę ciosów. Promnięcie tyczką, wybicie na tyczkę. A, światło cienia. Chrupnięcie cienia. SAG, TAG. Round 2. Fight! Nie, to jest. No ma to tylko pięcie cienia jak to jest. Chyba, że skorpion. Johnny Wow. Nie! Użył swojego X-raya. Hadi yapsın. Ya. Hadi kavur. Bunu fazla bir yer. ciało. Chodź tu celu. Celu jeden. Raz się bije, kurde. Wow. Przestań spamić, kurde. Masz pałę. Masz ten dosyć. Baraczki. Czyli jest to wielko. and they run. Like, hard smash. DM smash. Smash. Hard smash. Hard. Hard smash. Hard smash. Hard smash. Smash. James win. have no loyalty. Blind loyalty is not a good thing, as I have learned. You must keep your eyes open to anticipate the finishing blow. What are you talking You make it too easy. My orders are clear. No one is allowed in the tower. As you can see, I am here. Here to help the princess escape. You would deny her execution? The only means of regaining her honor? We have very different concepts of honor, Shokan. Round one. Szmata Shiva już chyba po raz szósty. Hmm. No dobra, walczymy z nią. Będzie prościej, bo mamy szybszą postać. Za pierwszym razem. Hulk smash. Hulk smash. Wow. Akurat strzelił tam, gdzie ona spadła. nim, wpływający z homerskim ciosem pędza. Z homerskim lamerskim. Ła. Wow. Czekajcie, gdzie AG? za ty Round two. Fight! Kurwa. Nie, serze. Aumy jaczacha. Aumy kungosu, Aumy je całe ciało. Nie! To jest transponić, już kurde wystarczająco życie mi zabrałaś szmatę. skoczyłem tam, gdzie ona strzeliła tym głównym. Trzeba znowu robić dłuższy odcinek przez nią. Mimo, że na dwa rozdziały to weźmy użyć stroja z Znaczy, ja kurde. W jednej rundzie już ją rozwaliliśmy, ale ona ma x więc trzeba uciekać. Nie! Nie! Kurde! Szmata. walczysz. Ale byłem po włosy w twoim nóg. Znaczy cię zaspamy, kurde. Wow. Co Skoro mnie no, walą, no walasz. Super. Chyba tak słabo. W końcu trafię. No. Masz w kipę i masz w dosu. Jade wins. Not much of a jailer, are you? Now then, your highness, let us see how quickly we can remove these bonds. Jade, I... I am too. Go. Find Raiden. Ask for his help. That should distance me from any pursuers. Kurde, ta zmielina wróciła. Others pursue. I find. By the gods, you are Melina. You must return with me. There's to be a celebration for my sister. <laughs> She's going away. Round one. Kurde, teraz ma ten swój strój, o którym mówiłem na początku. Jak widzieliśmy jeszcze kitami. Nie będzie za trudno, ale znowu szybciej, szybciej. Szybsza gra była przez chwilę. Wow. Przestań spalić szmato. Wow. Chodź tu kurde. Podejdź tu. plec. Plec. Kurde, co ty zrobiłaś? Widać, że ja dobrze walczę. Chcę, że przy niej od razu kinęli. Round 2. Fight! Ja tak co chwilę zrobię klapki, żeby sprawdzić, czy... Słyszę, czy ktoś e, nie dzwoni. Bo nie położę mi zepsuć. walcz z nią. Jeszcze cię nabiję na tą żelazną pałkę. Walcz. Walcz z no. nią. Wow, szmatą. Kurde, schyliła się od tych sreja. Szmaciara. Wspaniała śmieciara. Wow. Ale... smash. Wow. No. I am more of a sister to Kitana than you. I must find Raiden. He is here. Kitana turns away from Shao Kahn, so you attack her rather than join her? This is not- Smoke, stop! That is not Katana! You will come no closer! Round one. Ah, smoke, smoke, smoke. Kurde, czy ty nie zrozumiałeś, że to nie jest kit? Bo to jest kurde jej siostra. Myślę, że to jest jakiś przeciwnik. Smoke Mongola. Tak cię zabije z łatwością. Z przyjemnością. Ale to w sobie... o jak obliczyłem, to nie tak to, że na każdy rozdział przypadają 4 walki chyba. Czy jakoś tak. Teraz że spadł tak i i kurde. Kurde, obronił się. Się zacytał. Wow, ale wie. Dupa? Potrafiłeś swoim morskim ciosem. A tak będziecie tym spadł Inaczej się nie da tego zabić najwyraźniej. Jak nie jest fast out smashem. O kurde, nie. Nic się nam nie zrobił. Wow. Wyjąć Teraz mówię, trochę więcej i zabrać. Ja ci zabiorę. policja, Masz pałę i masz kurde plecy. Broń plecy! 6000. I did not wish to do that. Lord Raiden, I come at the request Lord? I was with Smoke. I thought she was a bad guy. Uh, girl. Guess he turned another one. What's Raiden got that I haven't got? godlike power? <laughs> A personality that is not at all like sanding paper? <laughs> Jerks. Katana does not have much time. Katana, executed? Where is she? Held captive in the tower of Shao Kahn's fortress. I will I am not pleased with this outcome either, Liu Kang. But there is no time. We must return to the tournament. But you are responsible for her capture! You persuaded her to turn against Shao Kahn! Lord Raiden, we can free her as others fight in our stead, and join you thereafter. Very well. Dobry pomysł. We will meet you at the Colosseum. Olga chyba, że ona prosi o... o Roger Dance I hope your girlfriend is worth Lord Raiden's anger, okay? Notice that I am ignoring you. Hmm. They must have relocated Katana. We have indeed. We knew someone would come for her. Noob Saibot, serio? May you join her in death. Round one. Fight! W tym momencie zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeśli tak, zostawcie kciuka w górę i subskrybujcie. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.